मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानप्रिय देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के ये प्रभारी और खनिज विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष गोविंद मालू ने मंगलवार को पत्रकारों से चर्चा की इस दौरान मालू ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कई निशाने साधे सरकार की कमियां गिनाते हुए कहा कि ये सरकार अब ज्यादा दिन की नहीं है सरकार गिरने वाली है प्रदेश में हम उन्तीस सीटें जीत रहे हैं जावरा कंपाउंड स्थित भाजपा कार्यालय पर गोविंद मालू पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान मालू ने रोज अपने पांच सवाल प्रदेश की कांग्रेस सरकार से पूछे ये सवाल सोशल मीडिया पर रोज वायरल होते रहे इन्हीं सवालों के साथ फिर से मालू पत्रकारों के बीच आए थे मालू ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा की कर्ज माफी पर आज तक सरकार झूठ बोल रही है दस दिन में वादा पूरा क्यों नहीं किया बिजली क्यों जा रही है अपराध क्यों बढ़ रहे हैं किसानों का अनाज सरकार क्यों नहीं खरीद पा रही बेरोजगारी भत्ता कहाँ गया मालू ने दावा किया कि प्रदेश में भाजपा उनतीस सीटें जीत रही हैं विधायकों की खरीद फरोख्त करने के भाजपा पर लग रहे आरोपों को मालू ने नए सिरे से नकार दिया उनका कहना था कि विधायक खुद स्वेच्छा से भाजपा का समर्थन करेंगे और कांग्रेस की सरकार गिरेगी इसके अलावा कई मुद्दों पर उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया